ቶብ ይባላል። አስራ ውስጥ አምስት ብሔረሰቦች አሉ። ከአምስቱም አንዱ በርታ ይባላል ማለት ነው። የዩትዩብ ቻናላችን አዝናኝና አስተማሪ ፕሮግራሞችን እንለቃለን። ከእናንተ የሚጠበቀው subscribe የምትለዋል እና የደውል ምልክቷን በመጫን ፕሮግራሙን መከታተል ይችላል። በዚህ አጋጣሚ ቀረፃውን እንድንቀርጽ የተባበረንን ጸበለጋን ፊልም ፕሮዳክሽን እና ኢንተርቴንመንት እናመሰግናለን። አጠር ያለ ቆይታ ከመስራቾቹ ጋር እናደርጋለን። ተመልካቾቻችን አሁን ከእንግዳይ ጋር እገኛለሁኝ። ስለ አሱሳ የተወሰነ የሚለን ነገር ይኖራል። አሱሳ ስትወሳ ብዙ ነገሯ ይነሳልና ስለ እሱ ያወራናል። ራሴን ከማስተዋወቅ እንጀምር። ስሜ እርቅ ነው አማረ እባላለሁ። ስለ ዩቲዩብ ቻናላችሁ ምን እንደሚሰራና ምን ላይ ትኩረት እንደሚያደርግ እንድታወራኝ ይፈልጋለሁ እንግዲህ ትኩረት አድርጎ የሚሰራባቸው area ዎች አሉ። ምንድን ነው ቤንሻንጉል ላይ አሶሳ ላይ እየተከሰተ ነበር አዲስ ነገር በቀኑባችን ውስጥ ያጋጠሙ ነገሮች ለተመልካቾች የምናደርስበት ነው። ሌላኛው ደግሞ እነዚህ ጥበብ ላይ ታሪክ ላይ ትኩረት አድርገን ነው የምንሰራው። ከዛ ባሻገር እንግዲህ ክልላችን የምታወቅባቸው ማለትም አምስት ነባር ብሔረሰቦች አሉ፣ ሌሎችም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች አሉ። የእነዚህ አምስቱ ብሔረሰቦች የአመጋገብ ስርዓታቸው፣ የአነጋገር፣ የሰርግ ስነስርዓታቸው ምንድን ነው የሚመስለው የሚለውን ለተመልካቾች የምናደርስበት እና በጣም ሰፋ ያሉ እና አዝናኝና አስተማሪ ቁም ነገር ያላቸው አዳዲስ መረጃዎችና ተአማኝነት ላይ መሰረት አድርገው የሚሰሩ ፕሮግራሞችን ነው። ከገለጽኩልሽ ባሻገርም የዩቲዩብ ቻናላችን ሌሎች ስራዎችንም ይሰራል። እንደዚህ በማህበራት እና በኪነጥበብ ማህበራት የተደራጁ ማህበራቶች አሉ። እነሱ ጋር አብረን በመሆን የፊልም ስራዎችን በመስራት አጫጭር ኮሜዲዎችን እንዲሁም ደግሞ የሙሉ ጊዜ ፊልሞችን በመስራት በዩቲዩብ ቻናላችን በኩል ለህብረተሰቡ ተደራሽ እናደርጋለን። ሌላኛው ደግሞ እነዚህ ሙያው ብቃቱ talent ኡ እያላቸው ቤት ውስጥ ተቀምጠው ያሉ ወጣቶች አሉ፣ በጣም በርካታ ወጣቶች እና እነዛ ወጣቶች ቢወጡ ከራሳቸው አልፎ ሀገርን እንዲሁም ደግሞ ለአህጉር የሚተርፉበት አቋናል እና እምቅ የሆነ የኪነ ጥበብ ተሰጥኦ ያላቸውን ወጣቶች በዚህ በዩቲዩብ ቻናላችን ቀርበው እንዲታዩ በማድረግ ለ casting ለተለያዩ casting ኦች እጩ እንዲሆኑ የማድረግ ስራዎችንም እንደዚሁ እንሰራለን። አሶሳ ሲነሳ ብዙ ነገሮቿ ይታወሳልና እኔም አሶሳ ልጅ በመሆኔ የተወሰኑ ነገሮችን አውቃለሁ እና ለተመልካቾቿ እስኪ አሶሳ ሲነሳ more ይሄ ነገሯ ይወሳል የምትለውን ነገር ለተመልካቾቼ እንድትነግርልኝ እፈልጋለሁ። አሶሳ የፍቅር ሀገር ናት። አሶሳ የመቻቻል የአንድነት፣ የህብረ ብሔራዊነት ተምሳሌት ናት። በነገራችን ላይ ና ቤኒሻንጉል ላይ ሲመጣ እንግዲህ የሼህ ሆጀሌ ሀሰን የችሎት አዳራሽ፣ የመካነ መቃብራቸው እንዲሁም ደግሞ ፏፏቴዎቿ ታላቁ ህዳሴ ግድብ ይህ ሁሉም ኢትዮጵያዊ አሻራ ያለበት እንደምታውቂው ቦታውን የመጎብኘት እድሉ ይኖርሻል ያስባለ ሼህ ሆጀሌ አልሐሰን የዚህ አስተዳዳሪ በነበሩበት ሰዓት ከሚኒሊክ ጋር በነበራቸው ቅርብ ግንኙነት አዲስ አበባ ላይ ሁሉ ቦታ ሁሉ እስከ መከለል የደረሰበት አኳኋን አለና አሶሳ ሲነሳ የማንጎቿ ቄንቄዝ በገንፎ እነዚህ ሴዶ እንዲሁም ደግሞ ጭንቦ አለሰልያ የመሳሰሉት ባህላዊ ምግቦቿና መጠጦቿ ከህዝቧ ፍቅር ጋር ከፍራፍሬዎቿ ጋር አብረው ይወሳል። ቆንጆ የበርታ ብሔረሰብ ሙዚቃ ጋብዣችሁ እመለሳለሁ። ga sharama da zangundi Angara ga maya da lama da zangundi Angara ga sharanga lama da zangundi القرا يا مشاري ولا تنقد ذا بلا شوي انزان دمت القرص ذا بندي القرا يا مشاري ولا تنقد يا مايا دان مزادر القراي مشاري ولا تنقدي أما يا ذا دار مزادر لب القراي مشاري ولا تنقدي بالله زند مزادر البرد الموت شناش الماء والقمر انقرض عمو مدرسة صوبة البرد الموت شناش الماء والقمر انقرض عمو مدرسة البرد الموت شناش الماء والقمر انقرض عمو تقمص شلاش المول قوموا انقرب عمو قضا سوسوما البر تقمص شلاش المول قوموا انقرب عمو قضا شابوما البر تقمص شلاش المول قوموا ابندو قدي قدي ابندو وري القلب ابندو بس وقدي ሀምሳ አምስት ነባር ብሔረሰቦች አሉ ብያችኋለሁ። ከአምስቱ በርታ፣ ሽናሻ፣ ማኦ፣ ኦሮሞ እና ጉሙዝ ናቸው። ከነዚህ አምስቱ ብሔረሰቦች የተወሰነውን ስለ አመጋገብ፣ ስለ አለባበስ እና ስለ ባህላዊ እርቅ ስነስርዓታቸው ለማስጎብኘት ቃል ገባለሁ። የተቻለኝን አደርጋለሁ። የሚገርሙ ባህላዊ አመጋገባቸው ቄንቄስ የሚባል አለ፣ የሚጠጣ አለሰሌ አለ እና የሚገራርሙ ነገሮች ይኖራሉ። የተቻለኝን ለተመልካቾቼ ቃል እገባለሁ ማለት ነው። እንግዲህ በዚሁ አጋጣሚ የሁለታችን አብሮነት አንድ ቻናል ብቻውን አይቆምም። so ሁለት ደግሞ ሲሆን የሚሰራውም ነገር ከፍ እያለ ነው የሚመጣው። ለተመልካቾችም እና አጥጋቢ የሆነ ነገር ለማሳየት ይቻላል። ስለዚህ ከጸበለጋንቲ ፊልም ፕሮዳክሽን ጋር ኢንዚ ትሪፕ አብሮ ለመስራት በዚሁ ቃል ለማስገባት ነው ጥረቴ። እንዴት ነው? ምን ትላለህ? እኛ በጣም ደስተኞች ነን። በነገራችን ላይ ከኢዚ ትሪፕ ጋር አብረን መስራታችን አንደኛ የአንድ አካባቢ ልጆች ያለንበትም scope ኣችን የፕሮግራማችን scope ን ተመሳይነት ይዘት ስላለ ጸበልጋን ትሪፕ ፕሮዳክሽንና ኢንተርቴንመንት ከኢዚ ትሪፕ ዩቲዩብ ቻናል ጎን መሆኑና የአብሮነት ስራውን አጠናክረን እንደምንቀጥል ቃል መግባት እፈልጋለሁ። በጣም ደስ ይለናል። ይህ ኢንዚ ትሪፕ ነው ይህንን የአማረ ቀረጻ እንድናካሄድ የረዳን ጸበለ ፊልም ፕሮዳክሽንና ኢንተርቴይመንት ነው። ጸበለ ጋንቲ ፊልም ፕሮዳክሽንና ኢንተርቴይመንት subscribe አድርጉላቸው። ማርኮን መናፈሻ ከልብ አድርገን ነው የምናመሰግነው። የአሶሳ ነዋሪዎች እዚህ መጥታችሁ ለሰርግም ሆነ ለቀለበት እንዲሁም የቤተሰብ ፕሮግራም ለማድረግ ለምትፈልጉ ቦታውን እንደምታዩት በጣም ምቹ ነው። ተጋበዙለት። ትሪፕ ቱር የሚያደርገው art ላይ እና ባህል ላይ ነው ስንል art ላይ ስለ ፊልም እናወሳለን፣ making ኦችን እንለቃለን፣ trailer ኦች ይኖረናል፣ አዳዲስ የወጡ ፊልሞችን trailer ይኖረናል። እንዲሁም አጫጭር short movie ዎችን እንለቃለን። አዳዲስ የስዕል creativity ያላቸውን ሰዎችን ፕሮግራም ሰርተን እንለቃለን። subscribe በማድረግ እና ደግሞ የደውል ምልክቷን በመጫን አብሮነታችሁን ግለጹልን። እናመሰግናለን። አሁን ወደ ተራራው እንሄዳለን። ያለመዱት አለባበስ በጣም ነው የሚያስቸግረው። ቶቡ ብዙ ጊዜ ይንሸራተታል። ከጀርባ የምትመለከቱት ነው እዚህ ተራራ ማለት እዛ ለመውጣት ባይዘዌ በአይን ሲታይ ቅርብ ይመስላል፣ ትንሽ አድካሚ ነው። እንግዲህ ጫፍ ድረስ እንወጣለን። ተከተሉኝ። ከተማዋን ማየት ይቻላል። በጣም ውብ ቪው ነው ያለው። አሁን እንግዲህ ይህንን ተራራ አብረን እየወጣ ነው ያለው። አብረን ነው ይህንን ተራራ ነው ያለ ነው። አሌክስ አይዞክ ተፈጥሮ የእግዚአብሔር ስራ በጣም ታላቅ ነው። ተፈጥሮን ታደንቃላችሁ። ያው አሁን በቃ ተራራው ላይ ጫፏ ጋር ደርሰናል። አሶሳ ይቺን ትመስላለች። ኢንዚ ተራራ እዚህ አካባቢዎቿ በቅርቅሃ የተሞላ ነበረ። አሶሳ ባይዘባይ በቅርቅሃ በጣም ሀገር ናት። በተቆረጠ ቁጥር ካልተተካ ያው እንደምናየው እንደዚህ ባዶ ነው የምናገኘው ማለት ነው። ያ የደንን ሀብት ደግሞ የመጠበቅ ማህበረሰቡ እንዲሁም ደግሞ የክልሉ መንግስት ኃላፊነት አለበት። ተራራ አንዱ ወጣቶች የሚዝናኑበት ቦታ ነው። አሶሳ የተወለድኩባት እና ያደግኩባት ከተማ ነች። የከተማዋን ቪው የሚታየው አሶሳ ተራራው ላይ ሲወጣ ነውና አንድ የክልሉን ነባር ብሔረሰብ ሙዚቃ በመጋበዝ የዛሬውን ፕሮግራሜን እዚህ ላይ ያበቃለሁኝ። ፕሮግራማችንን like፣ subscribe እና share በማድረግ ታድርጉን። ፕሮግራማችንን ሁሌ መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው። ለዛሬው እዚህ ላይ